Так, друзья, всем привет! Взяв відвлікаючий маневр, будемо убирати перегородку. Не знаю, буде у них драка чи не буде. Ну, коротше, уберу, а там будемо наблюдати, що і як воно покаже. А це кину відвлікаючий маневр, як уберу перегородку, щоб вони гралися баклажками. І також заміряємо, скільки вже набралося в навозній ямі навоза. Ну і все так, і покажемо поросят, кого придавили, хто залишився в живих. І так потихоньку поїдемо. Вікторія, тобі б зайти туди і там стати, а я буду сюди тягнути. Так, здоровим кидаємо баклажку, щоб вони відплічені були. Щоб зараз не... А ти вік їм туди, кинь хай грається. А. Та хвати вже. Ілі бака шухи на ти прутик. Во, щоб вони не грали. Ну що, друзі, попідростали. І 7 октября цим було ровно 4 місяці. Ну а ці на 20 днів менше. Зараз заміряємо канашку. Скільки набралося в каналізацію навоза. Зараз двері підцепить. Отак. А уже... Так, ну що, пробуємо. Ну, таке як сметанка або йогурт е -е, густенький. А от. Ну, було сантиметрів 5, зараз вже більше 10, сантиметрів 12. Да. Таке и есть. А тут вообще вода, де де сливная, сливна ета, вода. вообще жидкость. А густе чогось там. Ну, це понятно, тут у нас приемный приямок, И поэтому тут вода в приямку. Приямок глубокий. Боря, викрик. Так, убираем. Вік, вставай туда в угол. Да не, нічого страшного. Я зараз спробую зразу витягнути отак от і... Так, а ну. Ну я думаю, биться не должны. Хотя вони ж перенюхані. Ну уже и всі попідростали. Чекай. Опа, отак. Тихо. Ша медузи. Море наше. Все. Свобода. Тікай. Попугаєм. О. А я Ні, ти там уголок встань. Вот той, да. Самий угол встань. От його. Вони ж тепер знакомляться в кожного нова територія. Ну і так буде проще насипати. Давай, грайтеся. Грайтеся. Отвлікайтеся. Ну що, жежмики? О! Ти сюди їсти зразу йдуть. Ну отак намного проще, да, Вік, буде? Це з цього, з меншого. Та я їх примірно всіх і знаю. Ну от, дивіться, 20 днів різниця, а примірно ось на вид дивиться, різниці особої немає. 20 днів вже сравнялося примірно так візуально. Понятно, по весу у нас ці набагато е, більші такі. Ось, допустимо, більше 100 кілограмів. Сейчас я підніму. А, капає, Да? Сейчас я підніму. О, уже не не капає. Ну от. Гуляйте. Та ні, ну їм ти що, шикарно тепер, да? А то ж таке, вже вони повиростали, міста мало. Ну видно, де ті, а де ті, да? Ну ми ж то знаємо, да, з чорними п'ятнами отакі ось це більше покоління. От бачите, воно. Вони були різні через перегородку, але запах то все одно зрівнявся. Запах у них однаковий. І тому, я думаю, вони особо битися не повинні. Ну, будуть битися із-за території, і то маловероятно. Ну і де будуть в туалет ходити, тепер неізвісно. То вони якось по центру ходили, а зараз... Ого, це якщо ще пройде місяць-півтора вони так в притірку будуть тут всі поміщатися. Мої ви визерпята. Да, Де Лінда? Лінда потерялася. Ото вона вон ходить Лінда. Да, Намного проще буде їм. І насипати мені багато, а то я перелазю перегородку, насипаю цим. І також ми думаємо, як зробити. От, допустимо, е, в декабрі місяці перед Новим годом якийсь десяток уберемо на м'ясо. Може навіть більше. А тих, хто останеться із них усіх самі менше, там штук 7-8, ми плануємо відгородимо так і їх оставимо в більшій часті, штук 7-8. А з цих білих виберу штук 20 таких самих крупних, кину сюди. А тих роз, этот, розмістю в тому сараї. Сирены у нас не прекращаются последние дни. Последние дня 3-4 сирены не прекращаються. Це постійно сирена, сирена, сирена. Я думаю, недовго вже осталося. Це те саме, знаєте, як свиню паралізатором ударив, перерізаєш їй артерію. І вона то останні, оці судороги, оце те саме зараз відбувається із агресором. Останні судорожні дні. Це не для кого не секрет, це всі знають, тому відносимося до цього нормально, тому що вже з цим, цим знакомі. Давай, туда, туда, туда, туда, туда. Давай, давай. Бежи, туда, бежить. Вон, на это вам баклажку туда. Ну, не б'ються. Я думаю, вони отак зараз взагалі поперемішуються. Особо драк не буде. Ну, я... Є, звісно, подозріння, що трошки... Трошки вияснення у них буде, ну не таке незначительне. Ідіть сюди. І баквашки зіграли свою роль, відвлікаючі маневри. Так що, друзі, отак. Щоб не билися, не до нічого, щоб все було чин-чинарем. Ну, нормально, без перегородки просто класно. Ага, щось хези так часто почали, видать запереживали. І там он поїлка, ту надо пружинку опять, или пружинку поміняти, щось така якась слаба. Я її робив, тільки міняв и опять те саме. Хай открыто, Ну а перегородку треба кудись буде убрать. У нас сьогодні, ну і то сьогодні утром був дождь, мы з дядьцяні не робимо, потому що вчора целый день дождь був. І, і сьогодні тоже стоїть дощ. Ну, якщо підсохне, а завтра дядь Саня не може, тому що він там здає свинку живим весом. <coughs> завтра він зайнятий буде. Також, друзі, хочу вам показати, зараз я це уберу. Її треба відмакувати Покажу вам сарай для доращування. Бо нові додаються і пишуть, а куди ви діваєте маленьких, як ви їх відсаджуєте? Ми стараємося маленьких відсаджувати так, щоб мама їх не чула. Тобто свиноматка, щоб їх не чула поросят от слова взагалі, як вони кричать. Вона тоді краще загулює. Тут після останнього оці всі поросята, що тут у мене є, на щільових, всі вони були тут по чотирьом клеткам. І з чотирьохліток ми перегнали їх у дві. Вони більш-менш здружились і зараз взагалі убрали перегородку і вони вже особо драк не буде. І після того, як я сюди забрав, тут було все чорне. Воно ж їх було багато і густо набито. Е, Вікторія все помила, повністю стіни вимила, підбелила трошки, вон у нас побілка, замачуємо, вершки підбелила, а ці сітки помила. І все, а так виходить, це сарай для отйома. Зараз же я буду за цих поросят, що ми зараз будемо дивитися. Дней через 10 виберу крупних у того старшого покоління. Виводок, який старший, виберу штук 5 крупних і вже заберу сюди. Потім пройде ще 10 днів, заберу мельчих сюди. І так постепенно, постепенно цих етах. Перед тим як забираємо поросят від свиноматок, тут добре протаплюємо цілий день. Ось у мене є буржуйка. Її я запускаю. Перед цим е, е, рубали дрова і всі сучки, які всі такі не розрубуються пеньки, я їх пилкою попиляв на крупняки. І ось сюди через верх кидаю такі пеньочки. І тут тепло, хорошо. Все прогріємо повністю капітально. Тепло, ташкент. В перший день прогріваємо, на другий день просто підтаплюємо і вже забираємо сюди поросят. Коротше, отак ось все і робимо. Єдине, що мені тут треба, там кормушки дві є. Тут балон є, а тут я обрав кормушку, тут треба кормушку буде зробити сюди хорошу і обрізати у той штирьок. Все за нього забуваю. І все. А це моя переходна клітка в той сарай. Ось. Тут поросят нема, хоча можна держати. І Тут у мене замочок. ось. О, пожалуйста, он у мене ці, що на щелевих. Ну вони вже і не пролізуть вік сюди, вони вже здорові. Ні, ні, не пролізуть вони. Все тут повисохало, що я замазував. Вони пролізуть. Ні, не хотів. Я думав їх переносити, а потім Віка каже, та зроби, що ти їх тягаєш, і от це ж зробив, щоб не тягати. Ось вони. Ой ви мої. Повните ви тут були, тільки меншими ви трошки були. Менше трошки. Давай, все, тікай, да. Тікай. Тікай, отож тікай. Ось раз. Двері утеплив, зробив. Отак. Красота. Да, і вата тут, і все я этим обшив фанера, а там внутрі вата 5 см в дверці, щоб тепло було. Ну, вдруг тут не буду держати. Тут холод буде, щоб туди теплей. Ну і не тягати, тому що ті здорові в два місяці в мене, скажімо, такий вес від 30 до 40. Це в два місяці, в 60 днів вес від 30 до 40, це оці були. І потягати їх у два місяці переводить дуже тяжело. А так відкрив, а тут уже береш по одній клітці, заганяєш, вони й самі йдуть. Перегнав та й все. Якщо ще не спішить. Оце сарай для доращування, дуже удобно. От свиноматок забрав, свиноматка їх не чує, вона краще починає е, відновлюватися і краще загулює. А якщо я поросят заберу і посажу їх рядом, що вона їх в цьому же сараї, тільки вони в дальній клітці будуть, буде чуть, буде не те. Вона може збоїти в загулах, ну тобто це вже таке в мене було, я проходив. Міста не було і забирали поросят, що свиноматка чула. Ілі просто поросят перегаражували. То вона не так загулює хорошо. Буває, загулює нормально, а буває ні. Ну, і стрес. І стрес, да, здоровий. Поэтому лучше ми забираємо. Ось, допустим, зараз ми вже не будемо держати їх тут два місяці, тому що треба буде отсюда переводити опять в той здоровий сарай, бо сюди ж всі не помістяться. Ну дай Бог, щоб хоча б із двох виводків штук штук 30 викормили, щоб менше подавило. Зараз то, ну, зараз я все покажу і розкажу. Пошли туди, друзі. Ну, от, а тут у нас виходить не б'ються. А, ось здоровий лежить Він тут. Він хотів, мічтав так полежить. Мічтав, так. Ну ось, не б'ються, драк нема, ніде нічого нема. Все. Ой, диви, ось ми виходили, кучки були посередині, вони ж понавалювали з переляку, а тепер вже їх і немає, вже позатаптували. А не закрито? Отож, ну, може, вибігти будемо потім цирк на дроті, бігать за ними. Отак. Та ні, так намного краще, да? І місто їм тепер хоч розгуляється. Ці вже тут їдять, а ті там їдять. Поміняли з кормушками. Ну хай зараз насипемо, щоб у них і корм був, усе було. Так, друзі, по нашим поросятам є і погані новості є, і хороші новості. Ну давайте по барашки. Барашка. Поросятам, по-моєму, вже треті сутки пішли. Ще придавила пару штук і з нею зараз всього поросят, якщо я не ошибаюсь, 16 штук. Ілі 16, ілі 17. Можемо навіть посчитати. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять, 10, 11, 12, 13, 14. Да, штук 16. 16 штук у барашка осталось. А тих придавило, що були. І поросятка живенькі, жвавенькі, все отлично, все хорошо. Я думаю, воно навіть не к бо їх було то багатенько з неї, а так 16, ну, я думаю, нормально. По Машки. У Машки так і є 16 поросят. Це ті, що залишилися в живих. Я поставив кормушку, вон вона, насипаю їм предстарт і почався в кої яких понос. Учора почав замічати по поносам, і он, бачите, зелена помічений, і ще десь один. І поштучно в кого понос, я їх забираю, прокавую, ну поки прокавую амоксицилін і капаю гель у рот от поноса. Подивлюся, зараз день-два, що буде, чи підуть вони всі. Іменно в усіх почнеться понос. І Якщо в усіх, то всіх буду прокалувати усіх поголовно. А якщо ні, то так поштучно вичисляти і теж боротися з цим. Тому що запускати не можна, треба слідити. Вон теж ззаді під хвостом грязненьке, ото вже теж понос, ну, стопудов начався. Зараз будемо коротше, дивитися, що і як. Ну а так всі 16 поросят живі, здорові і все хорошо. Що я хочу сказати, мої замічання. 16 поросят вона тягне нормально, проблем особо немає поросят е, чахнотиків немає, що там прям хтось чахне на глазах. Всі більш-менш хорошо. Єдине, що я думаю, буде правильне рішення, це в 21-25 в днів Одібрати штук 4-5 крупних, таких, що дуже крупні, бо є тут такі дуже увеличені. Вон, як допустимо, що зараз біля свиноматки. А такі вон побіг, тобто вони навіть не виглядять на свої скільки їм там вже, мабуть, 14 чи 15 днів. Ну, тобто вони вже нормальні крупні поросята. Тобто заберу крупняк у 21-25 днів, а тих оставлю ще на 10 днів з нею. І буде, я думаю, самий раз. Ну а якщо не побачу глобальних змінень ніяких, будуть їсти предстарт хорошо і пити молоко, то всіх оставлю до 35 днів. Ну тобто наблюдаю кожен день, держу це все під контролем. А так. Я поражен 16 поросят і свиноматка тяне їх, я би сказав, на налегке. Нема ніякої проблеми, що там свиноматка худає там дуже, так прямо аж на глазах такого нема. Свиноматку, соответственно, кормлю зараз 4 кг утром, 4 кг вечором. За сутки 8 кг з'їдає, ну буває, не доїдає. Ну, в принципі, їй вистачає і, соответственно, вона не голодна, і поросята, як ми можемо наблюдати, біля неї не труться, вим'я не тривожать, там, щоб постійно їсти хотіло. І зараз я думаю, ну буквально днів 5 всем вони повинні хорошо почати уже употреблять предстарт. А якщо предстарт хорошо їстимо, то тоді вже взагалі класно. Ну там труться все одно. Хтось оце, я думаю, в кого поноси, то і почав їсти предстарт. Коротше, отак. Тобто ці всі 16 штук, я думаю, вона їх всі витягне без всяких проблем. То мені там дзвонило вже чоловіка 4, давайте ми заберемо поросят у кого свиноматка в той же день родила, в кого свиноматка раніше, в кого сьогодні утром. І заберемо лишніх поросят. Лишніх у мене немає, у мене всі вони нормальні. Ну от їх було з нею, по-моєму, оставалось 18 штук. Двох вона придавила, то зараз 16 штук. Ну Нормально вона їх теж барашка витягне, вона така сама свиноматка, як і Машка. Зачем мені віддавати поросят, якщо вони їх витягують, я б сказав би налегке. Свиноматка F1, ну, звісно, у неї повишена, е, повишена, так сказати, молочна лінія. Дуже багато молока, молоко жирне, питательне, поэтому і поросята соответственно. В цих кормушка є, але ну, предстарт ще не насипав ран. Коротше так, цих ми ще навіть і хвости не купірували, тобто будемо купірувати хвостики, зуби, кастрирувати. Ну а так все вроді би нормально. Це по поросятам, бо спрашують, як там поросятка. От такі, друзі, діла. Ось, допустим, дуже здоровий. Він прям дуже здоровий. Один, он другий ще біля неї. Он сидить, третій. Де в нас іще крупні такі. Ну ось, четвертий оцей. Ну штук п'ять би забрати. А, і он дуже здоровий. Біля неї, там біля під лампою. Штук п'ять забрати. Можна навіть, якщо б можна було... Так, куди ти там сидиш під мамкою? Ще придали, тікай оттуда. Штук 5, а то б навіть 6 забрати, але ну, я боюсь, щоб вона не загуляла во время лактації, щоб не зірвалась, бо потім оцей збой піде і треба слідити сильно. А я хочу покрити їх дві свиноматки, усіх перекрити хороший є ландраз, взяти там дозу і оставить усіх е, якби, дівчат на плем'я далі одних. І собі на свиноматок, і на продажу, якщо буде вже таких підросших свиноматок. Ну, то це в мене план, а там як буде, неізвісно. Коротше, отак. Свиноматка налегке витягує. Ну, а ці у нас віддихають тут. О. Тоже все хорошо. Барашка уже надо отходить. Есть хорошо. Вот барашки тоже насыпаю 4 килограмма утром, 4 вечором і вона їх з'їдає. І зараз оце насипав, вже з'їла. Це починає кричати, значить вже доїла. Коротше, отак. Отакі, друзі, діла. Так что Можно сказать, погано из того, что она подавила. Барашка І почався поносик яких поштучно. Ну я думаю, це нічого страшного. Ми тут і з цим всім боремося. Уже спить під нею. Біжи. Куди ти оце? Біжи. Біжи під лампу і спи там. Ой же, у вас є тут своє кубочко, а тут і спить. Короче, а так. Ладно, друзья, всем спасибо за внимание. Сейчас буду лягать, да. И кормить. Всем спасибо за внимание. И всем пока.